mu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa mugenzi urahawe ikaze kwifatanya natwe ngo dukurikirane ijambo ry'imana tubwigwa uno munsi biciye mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza ariko imbere y'uko twumva icigwa tugiye kwiga kandi n'imbere y'uko twinjira mu idonide gicigwa nkundira mugenzi twishire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe turakwinginze mwami ijambo ryawe ugiye kudushikiriza biciye muri njyewe umusabyi wawe mwami ushobore kuritahuza ugiye kujyumviriza wese aho yoba ari hose kandi mwami ubwo ijambo ryawe rizoba ririko riravugwa mu matwi no mu maso y'uno mwene data ureme gushasha umutima wiwe umuhe gufata ingingo ibereye y'ubuzima bwiwe n'akazoza kiwe kandi atahure yuko ubuzima bwiwe budakwiye kugarukira ngaha gusa ahubwo bukwiye kuzoba mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ikigwa tugiye kurabira hamwe uno munsi kivuga ngo umwami w'ibihe bidashira iyo turi ko turavuga umwami w'ibihe bidashira tuba turi ko turavuga nde tuba turi ko turavuga wa wundi yaremye wa wundi umutumwa pawuro butumwa paul hariya mucete yandikiye abikorosayi igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatanu hamwe n'uwa cumi na gatandatu yavuze yuko muri we ariho byose byaremewe uyu nawe ni wa wundi petero yatura akavuga ati uri kirisito umwana w'imana nzima wa wundi yari yarahanuwe hariya mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya gatandatu ku murongo w'icyenda yuko azokwitwa Emmanuel umujyanama w'amahoro imana nyene ubushobozi ihoraho uyu turiko turavuga Ni we ubutumwa bw'abamarayika batatu buhagaze ko wa wundi hariya mu byayishure yohana igice cya cumi na kane ku murongo waho w'indwi umumarayika wa mbere aguruka yatiriye ijuru asemerera n'ijwi rirenga ahamagara ababa ku isi bose ngo bamusenge basenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi iyo haje kurema rero iyo imana ko irahamagarira abantu ngo basenge iyaremye ijuru n'isi imana iba iriko irabibutsa yuko bakwiye kuyiha agaciro bakwiye kujya ko ikimenyetso mu bwenge bwabo mu mutima wabo no mu mikorere yabo yuko ari biremwa by'imana bidasanzwe none n'icyahe cyagezwe imana yaduhaye kiba ikimenyetso hagati yacu n'imana cyemeza yuko twaremwe n'imana kumbure bibiriya iravuga byinshi ku bya kino kimenyetso tuzoshobora kubiraba mu kigwa kizokurikira ariko kandi muri kuvayo igice cya mirongo ibiri ku murongo waho w'icyenda imana yibukije ubwoko bw'abisirayeri kwibuka kuruhuka isabato kubera iki imana yibukije abisirayeli kuruhuka isabato none abisirayeli boba bari basanzwe bazi isabato uhereye ku kurema ku isi imana yatanguye kwigisha ababyeyi bacu ba mbere adamu na eva mbere n'abagiye babakomoka ko ibyerekeye ibyo kuyumvira mana yaruhukanye nabo isabato ya mbere kandi bereka akaruro gakomeye keza ko kuruhuka isabato bano babyeyi bacu ba mbere bari bariko ikimenyetso cy'imana cyemeza yuko imana ari uwo muremyi wabo igihe bahora baruhuka isabato baba bariko barahimbaza imana yuko ari umuremyi wabo kandi adamu na eva bari barigishijwe barabiye ku mana ibyerekeye iby'ubwami bw'imana ukuntu bimeze bari abantu bagororoka imana ntabwo yabahambiriye ku mategeko kubera yuko ubwabo bagomba gukora ibintu barabiye ku mana imana ya karoro kabo niba imana ari iya mbere mu kwitondera amategeko niba yesu yaraje hano ku isi ntiyigera akora icyaha bano babyeyi bacu ba mbere nabo bategereza kurabira kuri uko nyene uko imana igenda ntiba imana yifadikanije nabo mu kuruhuka isabato bikababera akaruriro bakama bayiruhuka niba imana idasambana nabo ntibagomba gusambana niba imana itica nabo ntibagomba kwica bino bari barabyigishijwe bari barigishijwe iby'umugambi w'agakiza kandi abamarayika mvajuru bama baje kubigisha n'iby'uko satani agomba kuzana umugararizo mu ijoro uku niko byari bimeze mbere n'igihe bari bamaze gucumura ku mana igihe bari bemeye ikimenyetso cya satani cyo kutumvira kikaza muri bo bari birukanye ikimenyetso cy'imana mu yandi majambo bari bishe n'isabato bari bihakanye imana yuka n'umuremyi wabo mugenzi niba utaruhuka isabato umenye yuko uri kurihakana imana nk'umuremyi wawe ntabwo uri kuremera yuko yesu kirisito ari umwami ibihe bidashira wewe wararondeye uwundi muntu yishyireho iyindi sabato aba ariwe ugira umwami ugomba gufata ingingo noneho uno munsi bikitwa uno munsi kumure abantu benshi barabaza none amategeko mu gihe cya kera yari ahari yuko tutayabona eee eh, wewe ntugomba kuyabona kubera yuko imana ntabwo yari yarashimye uhereye mbere na mbere hose kubohera abantu ku mategeko imana yagomba kubabera akarorero hama nabo bagakurikira uhereye kuri adamu naho adamu yari yamaze gucumura imana ntago yamuhebye yaraje kumurondera adamu amaze kubyara abana biwe nabo yarabigishije arababwira n'ikosa yaguyemwo ryatumye agwa mu cyaha kandi aranabigisha iby'umugambi w'agakiza adamu hamwe na eva bakomeje gutegereza barindiriye isezerano imana yari yabahaye hariya mu itangura igice cya gatatu nicyo gituma mu itangura igice cya kane ku murongo wa mbere adamu na eva bamaze kubyara umwana w'umuhungu baciye bamwita kahini bisobanura ngo turamubonye kubera yuko bari bazi yuko babonye umucunguzi baritaye kuri bana babo babiri bari bamaze kubyara kayini hamwe na aberi kayini arigishwa amategeko y'imana yose kandi aranigishwa yuko adakwiye kwicwa kwica mbere nimurabe hariya nyine mu gice cya kane igihe kayini yari yamaze kuzwamwo umutima w'ubwicanyi imana yarongeye kumwibutsa gahini ndabona ibyo uri kuratekereza yamara wibuke yuko ari icyaha icyaha kiri imbere yawe kandi niwe kirondera wirinde ibyo bintu ugiye gukora imana yamiha imbura abantu bose nk'uko yayihaye gahini gahini igihe yari amaze gucumura igihe yari amaze kwica mwene wabo imana yaraje iramubaza ati kayini ibyo wakoze n'ibiki kayini arahora aramarara arahunga kubera yuko ubyiwe yari azi yuko yakoze icyaha mbega niba amategeko atari ahari aba yaramenye gute yuko yakoze icyaha mugenzi hamwe woba uri umuntu nawe uvuga yuko uhereye mu gihe cya kera amategeko y'imana atarahari woba uvuga ati kahini yari guca arenguka imbere y'imana ngewe nta kintu nakoze kubera yuko atari amategeko yari kubaha ahari ariko amategeko y'imana yaramyeho aha twovuga ibintu byinshi byabayeho mu gihe cya kera yamara abisirayeri bamaze kuva ahantu imana yari yarabahaye bakagenda muri egiputa ntabwo ndibigaruke bigaruke kuntu bagiye ariko bari bagiye iby'umuremyi wabo muri egiputa harabahinduye mu by'ukuri habagira abandi bantu ka karanga kari karazaranye mu rubyaro rwo kwa seti umwe akabyigisha umwana wiwe uwundi akabyigisha umwana wiwe bya bindi bya byari byarigishijwe ba enoke bya bindi byari byarigishijwe nowa yuko bagomba kumvira imana n'uburyo bagomba kumvira imana ibyanditswe byera bimbarira yuko ngo enoke yarigishije ubwoko bwabo ukuntu bakwiye kumvira amategeko y'imana mbere ngo aragenda ashika nabo no mu kwa kayini babandi bari baragiye mu gihugu cy'inodi nabonyene arababwira ubutumwa bwiza yuko bagomba kumvira imana yamara igihe abisirayeli bari baramaze kugenda muri egiputa biciye muri cya gihe cyo kuri yosefu murabyibuka ukuntu bene wabo bagiye baramufukamira bamaze gushikayo ibya yosefu byaribagiranye baribagira ibya kahise kabo baribayanga batangura gufata ingendo nk'iz'abanyegiputa batangura kujya ibizira batangura kujya mu busambanyi batangura kujya mu kaboregwe batangura kujya ingurube batangura kunywa inzoga batangura kutaruhuka isabato akaranga kose k'ubwoko bw'imana karibagirana muri bano bantu imana irabazana imaze kubakura mu gihugu cya egiputa hariya muri kuvayo igice cya cumi na gatandatu imana iraraba ati bano bantu imbere y'uko ndababwira ibyerekeye amategeko ni byiza y'uko mbanza kurondera ukuntu ndabashyiraho ikimenyetso cyanje kugira ngo babe ihanga ryanjye ryihariye imana ibicisha muri mano buriya kubera y'uko abantu bakunda inda cyane ntimuze mubona abantu bakunda inda mwa kino gihe byatanguye uhereye kera maze imana itangura kubaha amano soma mu gice cya cumi na gatandatu urabibona imana itangura kubaha amano ibaha ku munsi wa mbere manu abisire barajya babwirwa ati ntihagire ikintu na kimwe muraza nimwabiraza musanga byagashe ibindi byaboze ababiraje bose biragasha ku munsi wa kabiri bigenda uko umunsi wose uhereye igihe imana yatanguye kubahera amano ugashikana ku munsi wa gatandatu hose batora ingero zibakwiriye kandi uwo bikabora mani irabwira munsi nti kuri uyu munsi wa gatandatu umuntu wese atore ingero zigwije kabiri z'ibyo yahora atora kubera yuko umunsi w'ejo ni umunsi w'ikoraniro rihebuje ni umunsi wera ni umunsi mugomba kuruhuka mukazirikana yuko ndi umuremyi wanyu kandi ndi Imana yabakuye mu nzu y'ubuja mu gihugu cya egiputa muri ubwo buryo isabato yaciye ireka gusa kuba ikimenyetso gitwemeza yuko twaremwe n'imana ahubwo yongera no kuba n'ikimenyetso kituranga yuko twavuye muri egiputa twavuye mu byaha turi ihanga ry'imana ryihariye bagenzi muri icyo gihe imana irabigisha isabato barayitahura neza irabigisha guharura iminsi maze gushika muri kuvaho igice cya mirongo ibiri mana itangura kubaha n'ayandi mategeko irababuza ntimugasenge ibigwamana ariko hagati muri ayo mategeko icishiraho ikimenyetso cyayo mwibuke yuko n'abashyizeho ikimenyetso mwibuke kuruhuka kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu nk'uko nabibigishije handi kuri manu muze mukore ibyo mugomba byose kandi mubimenye yuko ngewe impamvu ndabibigishije ni uko ngewe naremye mu minsi itandatu ku munsi ugira indwi ikaruhuka nkavuga ngo nicyo kimenyetso nshizeho abantu bose bazokwaba baruhuka isabato bazaba bariko baremeza yuko ari biremwa byanje bida idasanzwe mu by'ukuri bazaba ariko baremeza yuko ari umwami w'ibihe bidashira bagenzi uku niko abisirayeri baje kwibutswa imana ntabwo ari ibintu bishashe yarije ko ariko buno bwoko bwari bwarononekaye buno bwoko bwari bwaramaze kuba nabi bwari bwarapfuye mu byiyumviro bwari bwarahinduwe n'ab'isi n'abantu bononekaye bo muri egiputa imana yarondeye uburyo yongera kubugorora kugeza n'aho ivuga ati aba bantu baragoye hinge nemere nandike n'urutoki rwanjye amategeko cumi ndaba abahe baze barayaraba kugira ngo ntibibagire ahubwo bashobore kunyumvira ibi imana imaze kubigira ibi imana imaze kubigira pawulo yandika hariya muri korosayi igice cya gatatu mbere n'aho wosaba mu gitabo cy'abaheburayo cyose herekana yuko bino imana yari ibigize nk'igitutu ariko kandi yari igendereye kubigira nk'uko byari bimeze uhereye ku kuremwa ku isi kuri adamu yari igomba yuko umuntu ayirabira ko agakora iby'imana ikora itarinze kumubohera ku mategeko abisirayeli bari bageze ahantu amategeko amategeko bayambara mu izosi ngo baze barayagendana yamara ntago wari umugambi w'imana abantu bagomba gukunda imana maze bamara gukunda imana bagasigara bagendera ku by'imana ibyo baboneye ku mana yesu kirisito yemera kuza aradupfira isabato kitubera ikimenyetso cyo gucungurwa kandi yesu igihe yari agiye mu ijoro yadusezeraniye yuko azogaruka kutujyana isabato kitubera ikimenyetso kandi kiremwa rishasha mugenzi isabato ni ikimenyetso cya kera ni ikimenyetso cy'iremajyambere ni ikimenyetso cyerekana yuko twakuwe mu byaha isabato ni n'ikimenyetso kandi cyemeza yuko twacunguwe n'umwami wacu yesu kirisito isabato ni n'ikimenyetso cy'iremwa rishasha isabato ni ikimenyetso cyerekana yuko twemera yuko turi ibyaremwe by'imana twemeza yuko kirisito ari we yaducunguye kandi ari umwami w'ibihe bidashira uno mwami nyine w'ibihe bidashira niwe yavuze hariya muri matayo igice cya cumi na kabiri arababwira ati kuko umwana ku murongo wa gatandatu matayo igice cya cumi na kabiri ku murongo w'umunani kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato kuvuga ngo umwana w'umuntu cyangwa kirisito yesu yuko ari umwami w'isabato ibi bisobanura yuko ari umwami w'abantu baruhuka isabato bose mugenzi utaruhuka isabato ukaruhuka ikindi uba uri kurahakana yuko kirisito yesu ari umwami wawe ariko icyo kintu uruhuka ukaba uri kuremeza yuko mwene kugishyiraho ari we mwami wawe none wewe uwo muntu wagize umwami wawe azokujyana hehe ngewe ndagenda kubwira ikintu kidasanzwe kirisito yesu ni umwami w'ibihe bidashira abemeye kumwakira no kumwizera bakemera ngo ababere akaruro keza yabashiriyeho isezera ridasanzwe yohana igice cya cumi na kane ku murongo waho wa mbere ushyika gatandatu yavuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo uyu ni yesu ngo ntawe ushika kuri data atamujyanye yavuze yuko ari we tugomba gucamwo niwe twatoborewe biciye muri we gusa byose birashoboka biciye mu kumwizera gusa byose birashoboka biciye mu kuraba uko yagenze uyu nta cyaha yigeze akora yumviye imana n'amategeko yayo yose arayagendera nicyo bituma paul avuga ngo abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda kuko baba ari byaremwe bishasha mugenzi mbega wewe urashaka kuba icyaremwe gishasha urashaka kuzobona ubwami bw'imana urashaka mugenzi kuzotonda mu rubanza rw'imana ngo uvemwo unesheje nagenda kubwire yuko igihe umwana w'umuntu azoza igihe yesu kirisito azoza abantu bose bazomwibonera kandi ijambo ry'imana rimbarira ngo azoza ameze nk'umwagazi w'intama azokongera kuza ku musaraba abantu mubone abambwe ku musaraba abanyabyaha bose bemeye kuguma mu byaha byabo bazotangara bamaramare babone ikimazi cyari cyaratanzwe rimwe gusa kugira ngo bakire ariko bakanka kucakira bakanka kukiremeka k'ibyaha byabo bakemera kuvavana n'ingeso mbi zabo zo kurya ibizira ubusambanyi n'ibindi byaha byose babandi bemeye kwitondera amategeko amwe ayandi bakayareka nabo nyine bazomaramara baraba ukuntu yesu kirisiti yari yarabambwe yari yarekuye kugira ngo ibyaha byose by'abantu bimushyirwe ko ntumushyire ku icyaha kimwe gusa ariko ngo umushyire ku ibyaha byose igihe urubanza rw'imana ruzoba rushyitse rutangazwa mu byahishura yohani igice cya cumi na kane ku murongo wa gatandatu n'uw'indwi igihe runo rubanza ruzoba rushyitse abantu bose banse guhungira muri kirisito yesu amategeko azobafata maze bacirirwe urubanza ubwo baburoni igiye kuzocirirwa runo nago ni umuriro ni kuvuga ngo bazopfa ubutazosubira kubaho bazobabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera mbere n'imbere ya wa mwagazi bazomubona ari ku musaraba asa nk'uwishwe ahogwa ibyaha byabo ariko bakanka kubirekura mugenzi urashaka kuzohanwa muri bano bantu bivuye ku cyaha kimwe cyanye bibiri cyanye bitanu wanse guheba mugenzi ndaguhanura ngo kino ni igihe cyo gutandukana n'icyaha kubera iki mvuga ngo ni igihe cyo gutandukana n'icyaha kubera yuko nzi neza ntakekeranya yuko icyaha kitazokwamaho icyaha ntikizokwamaho ego icyaha ntikizokwamaho vuba bidatinze Yesu agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe yamara abagorotsi bazohabwa igihugu gihore ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba nk'ahashikanywe no kwizera yesu Kristo gusa ndaguhamagarira kwizera yesu Kristo bicitwa uno munsi mwakire ijambo ry'imana ndabibutse yuko ibiganiro nk'ibi biraboneka no ku mbuga zindi ngukarabumenyi ndavuga Facebook hamwe na YouTube hose wandika mu kumba kagenewe kurondeza ijambo ngo mu gihugu k'ibyiza niba ushaka kwifatanya natwe mu nzira ijya mu ijoro biciye mu gupfana na kirisiti ukazukanwa nawe uyu nakaba ari umubatizo ugomba gukorerwa n'abakozi b'imana babyerejwe babitorewe ndakubwira ngo uce utwandikira ku nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu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 twubahe imana yacu bagenzi tuyisenge shimwa mwami yesu kubw'ijambo ryawe ridasanzwe wamuduha buri minsi yose ritubwire iby'ubwami bwawe bwo mu gihugu cy'ibyiza mwami turagusaba ngo urishitse mu mitima yose wifuza yuko rishikako ikiruta byose ritubera impamba n’inzigama izotuma dushika mu bwami bwawe mu gihugu c'ivyiza bana n'abafise imitima ibabaye bana n'abafise ingorane zitari zimwe abagwaye ubakize ababuze ibyiringiro ubabera inyishu utunganya imitima yacu duhe kukwizera no kukugira nyambere kukuyoboka gushika igihe uzodushikana mu gihugu cyibyiza aho abakijijwe bazoba bahashikanywe no kukwizera wowe yesu kristo mu izina ryawe ryera amen muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cyibyiza, mushikirizwa na jimini ishimwe imbohe ya kirisito ku bwanyu mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza gutanga inyunganizi kuri iki cyangwa kiriya mushobora kuturondera kuri watsapu akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda wifuza kujya muri gurupe ya watsapu ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyine urashaka kujya muri gurupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza yesu aguha umugisha kandi akugirire neza kandi aguhe kwamumwizera ibihe byose mwakira ijambo ry'imana ijambo ry'imana